Robertinho amesema amefanya maandalizi ya kutosha na kufanyia kazi madhaifu yaliyojitokeza katika mchezo wao wa ligi ya mabingwa. We have two competition, important competition, okay? Liga, okay, our championship and Champions League, okay? And uh, now we give priority for Liga because we have good good game tomorrow. But uh, we cannot uh, you cannot uh, forget the last uh, the last games in Liga, our team uh, play very well and win. it and score goal. But uh, in this time, in, in in another competition in Champions League is more difficult. Kocha msaidizi wa Azam FC John Matambara amesema watacheza kwa tahadhari kubwa katika mchezo huo huku wakitafuta ushindi. Ah, kiukweli tangu raundi ya pili ianze kweli hatukuwa na matokeo mazuri, lakini naamini makosa tumeyafanya mengi, lakini pia tumeweza kuyafanyia mazoezi katika uwanja wa mazoezi na tumejihadhari wa mchezo unaofuata na Simba. Tutatolea macho mechi ya kesho, kwa sababu kama tutapoteza tutazidi kutengeneza gap kubwa na, na, na tunaoshindana nao So tunaingia na nguvu zote kutafuta matokeo, hatutokaa nyuma, tutaenda mbele. Wewe unaona kwamba Simba sio timu rahisi kukabiliana nayo. Uh, wana wachezaji wazuri, mchezaji mmoja mmoja, lakini kitu kimoja ambacho tunahakika nacho ni kwamba tuna timu zaidi collectively lakini tuna wachezaji wazuri zaidi kwa mchezaji mmoja mmoja. Katika mchezo huo, Azamu FC itawakosa wachezaji wake wawili Idris Mbombo na Bruce Kangwa wanaotumikia adhabu ya kadi za njano. Bwana Shomari, Star TV, Dar es Salaam.